Boas e benvides a miña canle. Neste vídeo vou a presentar o software libre FreeCAD. FreeCAD é un software de tipo CAD, isto é, un software de deseño asistido por computador. Máis concretamente, é un programa 3D paramétrico. 3D porque FreeCAD está especializado no deseño e confección de elementos 3D e paramétrico porque en FreeCAD cada obxeto ten parámetros. Logo volverei ao alcance desta definición. Coa publicación da versión 0.19, esta de aquí, o software está collendo bastante madurez e despertando bastante interese. FreeCAD empezou sendo un programa en, 3, en 3D para facer elementos tridimensionais. Pero, como é un software libre, alguén viu o seu potencial, ademais está feito coa linguaxe de programación Python, é eh, moi fácil extendelo con Python, co cal eh, pronto se viu que podías facer moitas cousas con eh, el e con elas adoptalas, adoptar o software a distintos eidos que ata entón eran alleos, como pode ser a arquitectura. No, aquí vemos elementos que son propios do traballo arquitectónico, muros, columnas, vigas, eh, isto como lle chaman placas fi, eh, fiestras, portas, tuberías escaleiras ata ese momento eh, estas ferramentas non existían e foi nas creando principalmente eh, un desenvolvedor chamado Yorick que está afincado no Brasil e ten unha morea de vídeos en Youtube sobre o uso das súas propias ferramentas. Para botar un vistazo a FreeCAD, comecemos vendo a súa interface. A interface non lle van dar ningún premio, inda que na versión 0.20 prometen mellorar bastante. Como curiosidade, na maioría dos vídeos de YouTube que vesades por aí usan un tema oscuro, eu prefiro usar o tema claro. Pero bueno, non é algo importante de cara á interfaz, iso simplemente é a comodidade que teñas coas coas cores. Eu prefiro a, algo así. Na Mergantes, eh, a interfaz, pois como vedes, é bastante tra tradicional. Temos os botóns e temos unha serie de vistas por aquí. Os botóns de ferramentas, estes que son de claramente arquitectura, estes que son nos, nos recordan aos, os de debuso vectorial, eh, outros botóns por aquí e unha serie de vistas, unha delas chamada combinada. Esta vamos a ocultar agora, pero sería para gestionar vistas de, de elementos BIM. E aquí as tarefas. As tarefas nos permiten, dado un punto, saber que, que é o que podemos ou se espera que fagamos. Por exemplo, se estamos aquí, podemos debusar unha liña o cal é o mismo que pinchala aquí. Unha vez que a temos pinchada, pois podemos movela. Seleccionamos esta e vemos que podemos xirala. e así sucesivamente. E aquí temos o que son a vista de propiedades. Podemos seleccionar un objeto que, que teñamos aquí e ver que propiedades ten e cales deles podemos modificar. Esta é a implicación da definición de paramétrico. Cando faz algo un elemento e eh, modificas unha propiedade, Normalmente esa propiedade afecta ao obxecto que creaches. Hai algunhas situacións nas que unha propiedade non a podes cambiar, pero cando podes cambiala, pois vai afectar a, a ese obxecto. Por exemplo, aquí simplemente lle cambiei o tamaño. Podría desplazala, podría facer pois mil cousas. Por exemplo, para movela, pois bastaría con cambiar a súa posición. Vamos a pola en outro lugar. É así. Ben, outro elemento característico de, de FreeCAD son os bancos de traballo. Os bancos de traballo non son máis que coleccións de ferramentas que están disponibles para un fin. Por exemplo, aquí temos o banco de traballo BIM que ten toda esta manchea de ferramentas. O banco PART, do que falei antes, que é o banco así básico de figuras 3D, que ten aquí as ferramentas 3D habituais. Temos un banco pois para facer enseñería, para facer usar puntos. Este, por exemplo, está especializado en tornillos. Fas un mueble e lle pos o seu tornillo é así. Todos os, todos as, os bancos de traballo eh, están feitos, digamos, da mesma maneira. Todos se permiten agrupar pois eh, estas ferramentas. FreeCAD instala un monte deles, pero hai moitos máis que podes descargar e instalar con a pequena utilidade que ten aquí, en ferramentas, sector de complementos, podes seleccionar outros complementos para instalar. Por exemplo, este de BIM instalei no eu, hai que descargalo e instalalo. en xeral todos os que están aquí de verde son eh, bancos de traballo que engadín eu. Algúns son plugin directamente. Por exemplo, este nos permite exportar a, a algún, exportar e importar de alguna serie de formatos temos bueno, fasteners que me, dos tornillos que, me, que mencionei antes e así un fato deles. Hai algúns bancos de traballo que poden ser novos e poden non estar dispoñibles nesta ferramenta, pero basta con descargalos e engadilos na carpeta apropiada para que FreeCAD poida manexalos. ou incluso a través desta ferramenta para instalalos e, de, e desinstalalos como se fosen un banco de traballo máis. Dito isto, os bancos de traballo poden estar, son bancos que fai alguén, a persoa, dúas persoas, o número de persoas que sea para unha tarefa concreta, esa idea dun banco de traballo. Ás veces, un banco de traballo pode estar pensado para traballar cunha versión específica de FreeCAD. Por exemplo, hai un banco de traballo Trails para traballar con nubes de puntos que eh, con esta versión non funciona, necesita a seguinte. Hai outros bancos de traballo que poden estar obsoletos porque esa toda ou parte da súa funcionalidade se a asumiu outro banco de traballo, o propio Fricaz. Vamos a falar brevemente dos bancos de traballo. Comezamos por min. Para un arquitecto, quizáis esa ou un aparellador, quizáis esa o banco de traballo máis importante. Nos permite traballar non só con elementos de, de, de uso vectorial, non só con elementos de arqui, propios da arquitectura, elementos arquitectónicos, senón que nos permite utilizar o sistema modelado estandarizado BIM. Podemos facer a nosa figura, podemos exportala e podemos importala con calquer programa que, que acepte ese sistema de modelado. O banco de traballo BIM Está feito a partir do banco de traballo Arch, de arquitectura, ao cal se lle engaden un, unhas cantas ferramentas, por exemplo, a capacidade de manexar proxectos, que poderíamos darlle, situalo nun, nun emplazamento concreto, darlle un nombre, crear un documento con un nombre concreto. Aquí podemos configurar o que é o banco de traballo BIM, por defecto que o texto teña un tamaño, que a, que a grella teña un, unha amplitude, traballar con unha serie de decimais, a unidade preferida de traballo, e todos eh, un feixe de elementos máis. E algúns outros elementos específicos para o traballo deste banco. Pola súa parte, Arch incorpora as ferramentas de, de uso 2D, as ferramentas básicas de, de, de notación e as de modificación de figuras. Por exemplo, que poidamos mover unha figura, pinchamos aí, pinchamos, pinchamos aí, levámosla para aquí. seleccionamos punto final e a empalmamos co punto final desta. Teño eu tamén un tiento cando quero que está bastante ben. Ahora. Este banco de traballo draft, como, perdón, arch, como vedes, ten os elementos de arquitectura, os de debuso vectorial e os de modificación. Draft, pola súa parte, é un banco de traballo que inclúe estas ferramentas de debuso vectorial e as, as de estas ferramentas básicas de notificación e estas de modificación de, de figuras. Vamos por listo aquí, por exemplo, queda mellor, aproveita mellor espacio. Isto é Draft. Draft é un banco de traballo creado especificamente para dotar a FreeCAD da capacidade de traballar en 2D ao estilo de ferramentas como FreeCAD, perdón, como AutoCAD, como BrisCAD, eh, LibreCAD, QCAD e outras ferramentas deste estilo. Esas ferramentas son eh, moi semellantes ás de debuso vectorial, só que teñen unha forma de traballar máis precisa, Ti colles e de, te usas unha liña, lle dis os centímetros que ten que medir, etc. Podes utilizar referencias para, para referirte a elementos de outros obxetos. Pois, quero que esta liña comece donde acaba a outra. Pois vamos aquí, e se queremos pois, comenzar aquí unha liña, temos aquí o punto final, pinchamos aí, e facemos a nosa liña. non ten moito misterio, pero funciona así. Esta era a idea desta ferramenta. Normalmente a maioría dos usuarios que chegamos a FreeCAD por primeira vez, pois o que nos extraña é eh, ter outro banco de traballo de debuso en 2D. E a pregunta vai ser inmediata, dicir, por que temos dous bancos de traballo cales son as diferencias entre eles. O outro banco de traballo 2D é Sketcher. Sketcher é un banco de traballo eh, que che permite debuxar eh, figuras 2D referidas a un plano. Na mentras que en digamos que o que pretendes é eh, relacionar figuras con outras figuras. Creas unha liña que está a 5 centímetros de, un, de outra liña, creas un cadrado de 17 centímetros de lado, creas un círculo de 5 centímetros de, de radio, etc. Como ademais eh, que, no, que no de, de desenvolveu o fixo para o uso da arqui, en arquitectura, pois incluso ni, ni siquiera se pretende que sea unha forma de debusar moi precisa. Ti debusas unha, parede, unha liña donde vai ir unha parede de 5 metros de largo non é unha figura de, 17 milímetros de 17 milímetros con 5, etc. Non pretende ser tan preciso o dibuixo, simplemente debusas e eh, despois modificas esas figuras que debusache para que representen o que ti queres. En Sketcher non, en Sketcher o que fase traballar sobre un plano. Vas aquí, e creas un cadrado, por exemplo. Como este cadrado eh, non está debusado correctamente, tens que indicarlle as restriccións deste cadrado, que son as que, lleva, as que o van a definir. Por exemplo, como é un cadrado, podemos ver que esta liña é máis curta que esta, entonces o primeiro que podemos facer é seleccionar as liñas e dicirlle que sexan iguais, Da igual o tamaño que teñan. Pero que sexan sempre iguais. O segundo que vamos a dicirlle é que este punto, este punto, en realidade sexan sempre o mesmo. Para que non teñan problemas. Así, así este cadro este cadro nunca se vai a poder mover de aquí. Pode cambiar o tamaño, pero nunca vai a, a moverse de aquí. E finalmente podemos dicirlle que, este lado ten un tamaño determinado. Pues vamos a redondear 250 e como todos os lados teñen que ser iguais e este punto ten que estar sempre aquí, xa non hai ningunha forma de modificalo. Ahora, se si modificar este cadrado, teria que modificar algunha destas restriccións. Podo cambiar o tamaño, ou podo eh, dicirlle que este lado non sea igual que este, porque é un rectángulo, sino que este sea igual que este, e cambiar a longitude eh, de calquera deles. Sin cambiar a restricción, non podo modificalo. Ese é o obxeto de este tipo de figuras. Son figuras que é moi sinxelo utilizalos como base de elementos tridimensionais. Vamos a pechar aquí, volvemos aquí e volvemos ao espacio de traballo, o banco de traballo BIN. Antes dicen que era moi doado crear unha liña e convertila nun muro. Pero tamén podes crear un muro. Creamos o noso muro aquí. E agora vamos a ver, chamolle parede de 02, vamos a polo como invisible, E aquí, a diferencia deste que ten unha liña, este está construído con un sketcher. Podemoslo facer visible e incluso podemos editalo. E incluso podemos facerlle algún tipo de restricción. Vamos a dicirlle que este punto sempre ten que estar aquí. Este ten que estar sempre aí. incluso podríamos porlle unha longitude, pero despois non podríamos modificar a parede sin modificar o, sin romper esa restricción. Vamos aquí. Vamos aquí. Esa temos o noso muro que se asusta a nosa liña. Esa é a maneira de traballar de, de Sketcher e a diferencia fundamental con Draft. A maioría das cousas que se pode facer con un se pode facer co, co outro. E de feito hai unha ferramenta que nos permite convertir elementos feitos dunha maneira con, con elementos feitos coa, co outro, que sería esta de aquí. Entón, nos permite coller un sketcher e convertilo nun draft e un draft convertilo nun sketcher. Draft sería algo así como borrador, sketcher sería algo así como boceto. Outro banco de traballo que se engadiu ao tempo que o de Arch, ou posiblemente antes, é o de Testraw. Testraw simplemente nos permite algo como espacio papel de AutoCAD. Nos permite que se creamos unha vista no noso na nosa fiesta de traballo aquí, se eu creo unha vista da igual como, da igual podo facelo de moitas maneiras esa vista a podo colocar aquí e isto podría cubrir estes datos e imprimilo hai un feixe de, de plantillas que podo utilizar con distintos tamaños, con Podo cambiar o logo, podo facer o que queira, podo modificar estes, podo crear outros novos, non son máis que ficheiros SVG, SVG non ten máis. E, en concreto, aquí podría acotalos. Se eu vou, por exemplo, eh, a ver se me lembro disto, aquí debería ter un... Este penso que este exemplo que ven con, coa instalación de FreeCAD, vamos a pechar iso, nos trae o debuxo en 3D, coas figuras e como se fixeron todos os elementos, e nos trae o plano para impresión, para impresión ou para enviar en PDF ou en SVG ou como queiramos, coas distintas vistas, unha vista de sección, outra vista sólida, unha vista de de lado. Entón, unha das cousas que podemos facer aquí é acotar os elementos que teñamos. Si este, aquí non fai falta porque xa ven bastante ben acotado, pero no momento dado podríamos podríamos vir aquí e facer a nosa, as nosas propias acotacións. por exemplo, vamos vir aquí, África, perdón, este non era, mesa tampouco, silla pode ser, Aquí temos. Como vedes aquí, si sí, o temos acotado. Collemos a nosa vista e vamos a, metemos as nosas propias acotacións esa está. E como introducción a este software, pois penso que é bastante eh, completa. Non, non entro en cada banco, non entro en toda a funcionalidade que ten Fricaz, que é moita, nin en toda a súa capacidade de extensión, que é moita, sino eh, naquelas ferramentas que me parecen máis útiles para idos como, como arquitectura, como traballo en obras e demais. Como alternativa, incluso a AutoCAD ou a Revit. Ten cousas que fai AutoCAD, ten cousas que fai Revit. É un software que é gratuito, inda que se agradecen as colaboracións económicas, pero en xeral é software libre, o podes descargar e instalar. Podes facer os teus módulos, unha vez que fas os teus módulos podelos compartir ou non. Pero é un software que está medrando moito e conseguindo ter moita funcionalidade. Ademais é moi cómodo traballar con el, inda que sea unha vez que te, que te habitúas a, a interfaz. A interface pois non é a mellor do mundo. Iso é máis que evidente e non ten sentido negalo. Non. Hai moitas cousas que fai AutoCAD que FreeCAD non fai. Hai moitas cousas que Revit fai e FreeCAD non fai. Pero tamén hai moitas cousas que Frica fai e ningún dos dous o fai. Co cal, mm, un o que debería, na miña opinión, é ver se si este programa, que é que iso, gratis, libre, se aceita ao que necesita. O sea, pouco importa que FreeCAD ou AutoCAD permitan facer un monte de cousas se esas cousas non son as que necesitas para o teu traballo. Como comentario final a isto, a dificultade maior de FreeCAD é que é un software moi flexible a hora de traballar, precisamente por esta, por esta cousa dos bancos de traballo, que podes cambiar de bancos de traballo, e ir facendo distintas cousas en cada banco de traballo, se dá un fluxo de traballo mm, diferente ao fluxo de traballo que, que podes ter noutros programas Estou pensando en AutoCAD, pero en calquer outro, en Archicad, en Katia ou en calqueiramos. Fluxo de traballo aquí é diferente, é moi flexible. E a algúns usuarios iso pode despistar ao principio. E aquí, máis que en calquera deses programas, trátase moito de, digamos, facer as, intentar facer un traballo, probar a facer un traballo, ver se eres capaz de facer unha cousa, é buscar a maneira na que a ti che funciona mellor. Non importa tanto como fan os demais, porque podes ver vídeos en Youtube e uns fan unha cousa, outros fan outra. E non importa tanto o teu o fluxo de traballo dos demais, sino que eh, se adapte ao teu fluxo de traballo. E se chegas a ser a ter o teu propio fluxo de traballo que sea bastante cómodo para ti, pode ser moito máis potente que calquer solución, pois iso, comparando con o propio AutoCAD, que un programa que, que hoxe por hoxe vale literalmente miles de euros ao ano. Así que se máis, deixámoslo aquí e ata a próxima.